Hellcat. 何お前はもう死んでいる beli boy kelamaan beli kelamaan beli kelamaan beli oke kelamaan beli Kayak sakit banget bisa ngekrit tuh belakang B B Eh, eh, eh, eh, jatuh ke waktu. Iya, ayo Rafika. Dua, kamu dua. Oh, ini nih. Oh, it's Ah, Kok bisa sepiun sih anjing musuhnya? Iya enak banget. Eh, musuhnya di mana? Pada di ini semua A A2 Senep sniper mungkin harus Ah ya Ada yang tuh Aman, aman. Dia semua cowok dua orang ini nih. Penarik doang. mặc mặc Maklum böyle yapılma hakkım ayırıyor. Ben hissetmiyorum maklum.

berarti masih hekeran nggak usah titik gitu Tangan sih dar dar dar aja bro woi Garo sini aja Mundur Anjir bisa loh cowok ya Alhamdulillah Budi Budi ya ini sama aja nih kelar sniper di sniper di Udah mati ditembakin Iya. 好啊，你。 ngumpul cok ayo ngumpul ngumpul ngumpul ngumpul cok Jauhin pakai pakai sniper anjir. Berapa sih dibalik aduh ada di ada di ada di ada di kabur dulu kabur kabur asik wah anjing gila Jangan, jangan, jangan.

Thank you. bisa menerima gue Oh, bandit ah, AWM kesel tuh gue mau AWM Buset, gue lempar Sayur banget Ada Nih, di mari Ada ngalangin mah gue dapat baru gue udah minimal gitu banget ada main awet sakit yang mau Nah, gue terburuk banget Mai mati sembilan aja. sajak banyak yang ini guys bu cuy Wah. Look at the video. Yeah, yeah, okay.